Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mínimo. Hoy contaremos la leyenda de Ignacia Aguilar de Quirino. La historia dice que era una mujer que sufría de ataques epilépticos que le duraron entre 24 y 48 horas. Un día que tuvo muerte aparente, sus familiares creyeron que había muerto, así que decidieron enterrarla. despertó, sus gritos desesperados decían, auxilio, sáquenme de aquí, fui enterrada viva. Nadie le escuchó hasta que finalmente murió. Tiempo después, los sepultureros que desenterraron la tumba encontraron algo aterrador. En la tapa del ataúd había arañazos inútiles. ¿De Arañazos inútiles. Cuando pidió que la ayudara. La momia de Ignacia Aguilar de Quirino se dice que se encuentra en el Museo de Guanajuato. Eso es todo en la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte llamada Los colegiados. Cuenta la historia que en una casa como la que está al lado mío, tres colegiados de hombres Federico, Carlos y Roberto entraron. Jamás fueron vistos nuevamente. para almacenar lo que estaban lo que necesitaría encontrar un laptop una computadora de escritorio y cuatro camas, un piano, libreros y muchas cosas más. Decidieron quedarse hasta muy tarde, hasta las once y media. En, medio a esa hora, un genio viento celó los huesos y un, y un olor azufre salió de la habitación de aquí arriba. Y su sorpresa fue que se encontraron a un misterioso ser quien les dijo, ustedes han venido a entrar a mi casa. Federico dijo, no sí señor. Pensamos que no había nadie. El misterioso México. pero ya están viendo que hay aquí. Bueno, ya nos vamos, señor. Señor, dijo Carlos. ellos habían entrado a su casa. Cuenta la leyenda que el misterioso ser se llevó a ellos, a esos tres, al inframundo, al inframundo donde los torturó hasta que los mató. Jamás volvieron a ser vistos ellos tres por nadie. por último en la tercera y última parte cuentan la, cuenta una historia que en medio de la selva había misteriosos seres que al parecer eran monstruos que, que atacaban y mataban a los que atravesaban la selva muchos más muchos valientes quienes fueron contratados para matar al monstruo fueron asesinados por aquella criatura. Hasta los más valientes tuvieron miedo y ya jamás fueron. eso es todo en estas, en estas, tres, partes, en esta última historia que fue demasiado corta. Nos vemos hasta pronto y nos vemos en un próximo video.